über 10.000 Menschen. Köln zwischen 20 und 25.000 Menschen. Und wir haben in München sage und schreibe 40. nach wunderschönen Tag wie heute auf die Bühne geht und sich dann anhören darf, dass wir allesamt Bots werden, die vom Silicon Valley quasi ferngesteuerte Propaganda-Armee. das reicht!